Szanowne zgromadzenie, proszę powstanie. Droga siostro Marto, kilka słów zanim zadedykuję Ci tekst z listu Galacjan 2.20. E, słowo Boże mówi, że kiedy nawracamy się, przyjmujemy chrzest, zostajemy adoptowani przez Pana Boga, stajemy się Jego synami i córkami. I wierzę w to, że nie o własnych siłach, ale z boską pomocą, z boską mądrością będziesz szczęśliwą, przede wszystkim zbawioną osobą, E, lepszą żoną, lepszą mamą, e, wspaniałą siostrą i częścią świętej rodziny. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a moje obecne życie w ciele nie życiem wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie i chcę, aby te słowa Ci towarzyszyły na Twojej nowej drodze życia, aby Pan Cię prowadził i każdego dnia, i kiedy tak będziesz myślał o słabościach, o swoich upadkach, żebyś zawsze miał tą myśl, że Królestwo Boże to przede wszystkim sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tego z całego serca życzymy Ci w imieniu swoim, całego naszego zboru. Niech Pan Bóg Cię błogosławi i prowadzi na każdy dzień Pana Bożego. A tutaj w ja zboru. mogę uważać do człowieka bardzo szczęśliwego z tego powodu, że tydzień temu przyjmowaliśmy do zboru w Krakowie dwie osoby kolejna osoba przybywa. Tak? No, no jakieś układy, czy coś, coś lepszego. Tak długo trwa wszystko. I z tej okazji życzę Tobie się Może ja się nie znam. Wiele proszeń zbożych, niech Bóg umacnia Twoje kroki na tej drodze i doprowadzi do, Cię do tego celu, do którego dąży każdy chrześcijanin, abyśmy tam wspólnie się mogli spotkać. No, tyle moich słów tyle moich słów, ale są to, są to szczere i życzę I ode mnie też. Także drodzy, jutro będzie kolejny dzień, kolejna rzeczywistość i przede wszystkim z całego serca pragnę dziękować i prosić e, Pana Boga, by Cię prowadził aby Twoje postępy były widoczne dla Marcina, dla Agnieszki, dla Adama, aby również oni mogli fizycznie zobaczyć, że Pan w Tobie z tego serca działa. I jeszcze krótko siostra Barbara chce wiersz przeczytać. Chcę wiersz przeczytać, ale chcę siostrze przyglądać. Jest bardzo bliska, bo jej syn już ze mną tyle czasu. Życzę Ci wszystko, wszystko najlepsze, siostro. Jesteś powinna być najszczęśliwsza. Pierwsza miłość, to jest najpiękniejsze. Tu masz takie troszkę, przepraszam. Tu masz troszkę, co przygotowałam. To jest. Pozwolę sobie wiersz piękny z tej okazji. Nawet brat mówił o tym kursu, ja przeczytam. Ojcze nasz jest tu. Muszę okular, bo ja mam prawie 80 lat już. Lata mówię. Więc bez Ojcze nasz, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Twoje dłonie stworzyły słońce. Zieleń, sokowiercą okrywa ziemię i nasze serca w piersi tętniące i wiosny i jesieni. Kwiaty co roku jednakowo kwitną, śnieg zasypuje dalekie pola. nie pytają fakulty, do to język drzwi, znajomości. Tam trzeba zdać ostry egzamin z miłości. Nie pomoże nic wymówka, że paluszek, że główka, że nie było możliwości. Tam trzeba zdać na piątkę egzamin z miłości. A tu siostro, ponieważ może to i długo, ale ja się postaram bardzo szybko. Ja napisałam to i nawet człowiek niewierzący powiedział, że jest to jest tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, pani ile razy mam odpuścić bratu swemu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Żydzi mieli takie przyzwyczajenie, że trzy razy odpuszczali. A on chciał być lepszy. Piotr mówił, a do siedmiu razy mogę odpuścić? A co mu powiedział siostor na pewno mi mówił mu Jezus? Powiadam ci nie do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wers 21. Pewnego ranka Tomek wstał roztargniony. Postanowił uciec z domu. Znudziło mu się już bardzo być posłusznym, grzecznym chłopcem. Świat taki ciekawy, tyle atrakcji czeka na niego. Wyjechał więc autostopem, byle daleko od domu, od rodziców i brata. Wziął więc z domu ze schowka sporo pieniędzy. W bliskim mieście zaczął więc blaszcze życie. A to karty, alkohol, różne używki, jak to dzisiaj wiadomo, młodzi. Pomagało mu to między innymi zapomnieć, co będzie, jak on powróci. Tak. Na razie nie to mu było Dał się również ciemne interesy. Źle się podziało w życiu Tomka. Brak opamiętania sprawił, że trafił w końcu do więzienia. Wyrok nie był wielki, ale uderzenie w serce ogromne. Po krótkim pobycie przyszło pamiętanie. Kiedy wyszedł z odosobnienia, postanowił wracać do swojej wioski. Napisał wcześniej list do domu, zapytał w nim ojca o przekazanie mu wiadomości, czy może się spodziewać wpuszczenia go na łono rodziny. Tornistrz był bardzo pokorny. Ponieważ blisko ich domu przebiegały tory pociągu, wybrali z ojcem bardzo oryginalny sposób przekazania mu aprobaty. Tomek podał więc również dokładną datę przejazdu jego pociągu, również godzinę przejazdu i blisko siedliska. Określony tu jest teraz problem. W określonym dniu bardzo wzruszony wsiadł do pociągu i czekał aż pociąg odpowiednim momencie wstał do pasażera z przeciwka i poprosił o pomoc. Zachęcił sąsiada, że z będą przyjeżdżać do takiego podłużnego, szarego domu, a będzie tam leżało białe, olbrzymie prześcieradło, to nie tylko wtedy potrąci go ramię na szyję. Więc przyjeżdżają koło tego domka, a on sam to wiadomo zamknął mocno oczy, spuścił głowę, trzymał sobie głowę ponad całym szczęściem. Czekał z bijącym sercem. Po dłuższej chwili dostał od sąsiada kuksańca w ramię i usłyszał najpiękniejsze słowa, jakim deszczem też często w jego życiu. Chłopaku, na tym długim domu na dachu leży dużo kawałków białego płótna na rosnącym drzewa wokół domu też białe różne ręczniki. A jeszcze jakiś człowiek biega koło domu i matko ja przecieramy. Tak właśnie bywa z miłością Boga Ojca. Najwspanialszą i równie wspaniałą cechą chrześcijaństwa, czyli umiejętnością wybaczania. Przysłuchajmy sobie to wszystko. Dałby Bóg, aby wszyscy, którzy słuchali tego, lub przeczytali jego, ja je odbijam, przyswoili sobie na zawsze tę wspaniałą cechę. Masz tam często to też, jeszcze raz pisałem, masz tam nie, nie masz tam swoich dałam sprawę, tak? No to dobrze, dziękuję bardzo. Chcielibyśmy modlitwą zakończyć nasze sprawozdanie. Łaskawy Boże i Panie, że jesteś miłość. Jeszcze raz dziękujemy Ci za Twoją miłość, która pociągnęła do Ciebie Martę. Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo o Ducha Świętego na każdy dzień, o chrzest Ducha Świętego dla nim na każdy dzień, abyś, drugi Panie, uprowadził. Proszę też, drogi Panie, jest szczególne błogosławieństwo dla Marcina, dla Agnieszki, dla Adama, aby oni na co dzień mogli, drogi Panie, widzieć zmiany, odmiany i widzieć Ciebie, drogi Panie, przyczynarki. Proszę to z całego serca, Panie, błogosław ją, błogosław jej rodzinę, błogosław nas. Tobie niechaj będzie cześć i chwała i uwielbienie. Amen. Amen. Wszystkich serdecznie zapraszam teraz na Agatę.